Welcome to the Saber Time! Saber Time! いよいよあさって4月1日両国国技館大会 IWGP ヘビー級選手権試合岡田和親対ザック・セイバージュニア勝つのは誰ですか両国で 勝つのはいつ何時どんな体勢でも関節技サブミッションホールが決めれるこの男無限のサブミッションホールを持つこの男ニュージャパンカップトーナメント内藤哲也井伏浩太真田棚橋宏数々の強豪を破って優勝したこの男ザックのサブミッションホールの前では皆ジャスタンアウトギブアップあるのみ ションマスター He is ZSJ He is The Saber j r 宣伝官みたいですね本当だよね、それでは最後の前哨戦始めましょうか岡田和親